nous trouvons, et un jour aussi que le Seigneur a fait pour nous, et que nous réalisons aussi que nous sommes dans, dans le temps où le Seigneur, notre Dieu, a, déterminé aussi que, étant dans ce temps aussi, il y a des événements et des choses qui, ont été annoncées, lesquelles, effectivement, nous, avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur pour qu'il nous ouvre réellement les yeux, afin que nous puissions aussi être conscients vraiment profondément dans ce que nous sommes, comme il a dit à, ses disciples, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez, et vos oreilles aussi parce qu'ils entendent ce que vous entendez. Et comme mon précieux frère l'a lu encore ce matin dans le livre de Psaume, c'est vraiment merveilleux de pouvoir voir cela. Et il dit, il révèle sa parole à Jacob. C'est merveilleux ça. Et il n'a pas agi ainsi. Hein vers toutes les autres nations. Mais il a révélé sa parole à, Jacob. Vous vous souvenez dans les Saintes Écritures. Vous savez, euh, parfois nous, pouvons voir, nous pouvons peut-être entendre, mais seuls ceux qui sont vraiment de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque nous entendons, et, et, la parole, elle travaille au-dedans de notre âme. Et c'est merveilleux cela. Regardez d'abord une chose, frère. Quand Dieu se révèle vraiment à toi, mon frère et ma soeur, les choses ne sont plus pareilles. Les choses sont tout à fait différentes. Et comme mon précieux frère, nous l'entendons, je disais, même si les hommes t'abandonnaient, puisque Dieu s'est révélé à toi. Si Dieu s'est révélé à toi, il y a certainement quelque chose au profond qui s'est passé. Et, lorsque Dieu révèle en toi, la révélation que Dieu te donne ne te laissera jamais aussi à quelqu'un qui est là effectivement comme un spectateur qui, regarde simplement, qui dit, pas Dieu, ça va la révélation, la je pense, je dis, non, non, non, il y a quelque chose qui se passe. Et cet homme ou cette femme est tout à fait changé. Il y a quelque chose qui a bouleversé sa vie. Et, la personne agira en fonction de ce qu'il a reçu parce qu'il y a une ferme conviction. Il a une telle assurance que, et c'est la chose, il ne peut même pas aller au-delà. Regardez d'abord ceci, quand on voit juste des exemples pour que vous puissiez aussi avoir la certitude de ces choses. Vous vous souvenez euh, dans les Saintes Écritures, parce que le Seigneur a eu à pouvoir euh, dire à Abraham euh, à propos de, son épouse euh, Sarah, vous vous souvenez, eh, parce qu'il devait avoir un fils. Et, là, l'enfant est donc aîné, c'est Isaac. Vous vous souvenez, non Vous vous souvenez d'Isaac, non Parce que Dieu avait dit à Abraham, ceci que en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Abraham a cru cela. Puis Isaac est venu au monde. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Ce que Abraham, maintenant, lorsqu'il a eu son fils Isaac, et puis bon, les temps sont passés, Abraham euh, il est parti. Mais avant qu'il puisse partir, il a veillé à ce que euh, Isaac, son fils, puisse réellement avoir une église. Mais pas n'importe laquelle. Mais il veillait, effectivement, il a même fait jurer à à, son, serviteur, effectivement, pour que la chose soit comme il Et puis, Isaac s'est marié. Vous vous souvenez Et lorsqu'Isaac s'est marié, effectivement, là, il s'est passé quelque chose. Son épouse, son épouse est tombée enceinte. Vous vous souvenez ah, Quand son épouse est tombée enceinte, alors pendant qu'elle était enceinte, quelque chose s'est passé dans son sein. Vraiment et il y avait des mouvements d'agitation, effectivement. Et, là, effectivement, on dit, mais, il dit, mais quelque chose s'est passé. Alors, voyez vous, frères et sœurs, quand quelque chose vient de Dieu, et que vous êtes concernés, vous, alors vous serez aussi conduit à agir en fonction de la chose dans laquelle vous vous trouvez. Parce que, vous savez, euh, votre attention, s'il vous plaît, frères et une femme, lorsqu'elle euh, a, elle a conçu, elle, peut avoir, des, vous savez, des, l'enfant qui bouge à l'intérieur. Ça arrive, non Et surtout quand ça arrive, vous dites, ah, l'enfant vit, l'enfant vit. C'est vrai Donc vous vous asseyez chez vous, il n'y a pas de problème. Mais avec euh, Réplique, la femme d'Isaac, les choses ne sont pas passées comme ça. L'enfant bougeait effectivement, mais n'est pas resté comme ça. Non, non, non, vous pouvez dire, oh mais ça bouge à l'intérieur, c'est normal. Non, non, non, non, non. Cette action-là n'était pas l'action des normales des hommes. Cette action-là était l'action de Dieu. Et comme elle était concernée, voilà comment l'Esprit Seigneur l'a conduit. Qu'est-ce qui a été fait Eh bien, la femme est allée maintenant chercher quoi La face de l'éternel. Frères et sœurs, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos yeux. Bien-aimés, frères et sœurs, j'ai toujours dit ceci, frère. Ce n'est pas parce que vous vous asseyez ici nous nous sommes garantis pour aller au ciel. C'est votre façon de pouvoir recevoir la parole. Vous vous souvenez, frères et sœurs, pour que vous puissiez être réveillants. Judas Iscariot, il marchait avec le maître. Est-ce que Judas est parti au Non. Judas marchait avec lui, il mangeait avec lui. La question est de pouvoir vous réaliser que Dieu avait donné une occasion, une occasion à cet homme Judas d'être là. Et pouvoir réellement réaliser, mais oui, mais je ne peux pas dire que je ne le savais pas, mais Jésus suis assis avec lui. Donc Jésus, notre Seigneur, n'était pas étranger à Judas. Et pourtant, il était assis là, et il regardait, il écoutait effectivement et Jean aussi était là. Amen. Vous suivez Amen. Jean prenait sa tête, prenait sur la poitrine de main. Et ils écoutaient la même parole. Ils écoutaient aussi la même chose qui était là. C'est la réaction. La réaction, la réaction, de ce que, étant même assis là, vous pouvez même avoir les yeux ouverts, mais vous ne voyez pas ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Avec de grands yeux ouverts. Regardez, frères. Pour que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas dans une salle de théâtre, dans une comédie. Non, frère, nous sommes en train de pouvoir nous préparer. Parce que bientôt, nous allons partir. Et cette ces deux femmes, effectivement, là, elle était concernée dans l'action dans laquelle Dieu était en train de pouvoir faire pour l'histoire que Dieu était en train de réaliser. Qui nous C'était dans son sein. Dans son sein, effectivement, Dieu est merveilleux parce qu'il a voulu effectivement qu'elle puisse arriver à pouvoir maintenant faire quoi Chercher la face de l'éternel. Il dit, mais je vais consulter Dieu pour savoir ce qui se passe dans mon ventre. Mais une femme, c'est tout à fait normal que dans le ventre de l'enfant, quand une femme est conçue, que les enfants bougent effectivement à son intérieur. Mais cette femme, elle est allée consulter. Il n'y a pas parmi vous quelqu'un qui, lorsqu'il a conçu un bébé, il sent que le bébé vous dit, bon, je vais consulter les Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il sait vraiment dans mon ventre. Mais elle, elle s'est élevée et elle est allée consulter l'éternel. Elle dit, mais mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe effectivement dans mon sein je pense que ce qui s'est passé là, c'était l'action surnaturelle. Amen. Donc, comme elle était impliquée, oh. elle devait agir en fonction. Parce que Dieu voulait que la chose lui soit révélée. Amen. chercher la face de l'éternel, c'est une grâce. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, moi l'éternel, je me laisserai. trouver Par vous Et qui, les le cherche vraiment Il faut que quelque chose se passe. Amen. Et oui, Dieu te bénisse, mon frère. On va conduire et voilà que lorsque la maman est allée consulter Dieu, je pense que dans le livre de Genèse, hein, je suppose que nous allons le trouver à son disons, hein, je suppose. Genèse 24 quelque chose, hein, je suppose, que si euh, le pareil, je pense que c'est ça. Je suppose que c'est ça. donné le chapitre oh, oui, 27, je suppose. Oui, oui, oui. Euh, oh, j'ai bien chapitre 27, 25 et, et euh, à partir du verset 10 en fait, à la fin. Nous disons, Genèse chapitre 25, à partir du verset 19. Voici donc la procédure d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était euh, âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel. Vous vous souvenez L'araméen de Padan Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Vous suivez Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte Et elle alla consulter l'Éternel. Amen. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Amen. Elle dit, ce qui se passe dans ton sein c'est qu'il y a quelque chose là-dedans. Il dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Frère, vous pouvez comprendre cela. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc cette femme ici, était là, pour ça bougeait à son intérieur. Elle pouvait rester naturellement normale. Puis de toute façon, c'est normal, ça dire que si ça bouge, c'est moi. il y a la vie, c'est que je conçu. gloire à Dieu. Et puis j'attends le dernier mois. Donc pendant que ça bougeait, quelque chose la pousse. Amen. Quand tu es dans le plan de l'éternel, mon frère. Oui, c'est vrai, vous pouvez le voir comme vous l'avez souvent entendu. Cet homme, cet homme Siméon était dans le plan de Dieu. Alléluia. Quand ça bougeait quelque part, Siméon n'est pas resté tranquille. Il est poussé par les Saint-Esprit. Les autres étaient Mais lui poussait. Et il a marché jusqu'à l'endroit. Et là, et là, a dit non, il faut que je puisse consulter l'Éternel pour savoir ce qui se passe réellement dans sein. Et Dieu nous dit, des nations, deux nations, deux, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Vous suivez Ça, c'est merveilleux de pouvoir voir qu'il y a quand même des sœurs aime bien chercher la face de Dieu. Comme cette sœur ici, euh, de tout son cœur, elle a cherché la face de l'éternel avec autant de sincérité de tout son cœur, et elle avait foi que Dieu allait répondre. Et là, effectivement, le Seigneur lui parle. Et quand le Seigneur lui parle, effectivement, elle est très attentive. Très, très attentive. Observez cela. Et dit, il dit, un de ces pères sera plus fort que l'autre, et le plus grand cela assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. <laughs> Alléluia. Vous savez, nous ici, quand on est enceinte, on va pour l'échographie. Il n'avait pas l'échographie. C'était Dieu. C'était Dieu. Hein? Les grands qui peuvent avoir le grand contact. On vient voir, il dit, deux nations sont dans ton sein. Alléluia. Et lui dit effectivement, il dit, mais, il dit, eh, le plus grand sera assujetti au plus petit. La maman entendait. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement rouge. Et puis, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Esaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsque il naquit. Donc, à l'accouchement, effectivement, <laughs> il y a eu quelque chose qui s'est passé, ce que le premier sorti, et c'est celui qui est le premier, c'est celui-là qui a les droits de naissance le savez, non Vous le savez, non Parce que le premier, c'est l'aîné, et l'aîné a le droit d'aînesse. Et s'il y a l'héritage, c'est toujours l'aîné, en fait, parce qu'il a le droit d'aînesse. Et voilà que le petit qui suit l'aîné. Lors de l'accouchement, hein, la main du petit se trouve là attachée. Merci Attachée, effectivement, à l'aîné. Et ça, hein, la maman l'a vu. <laughs> Et ce que Dieu avait dit, effectivement, dans sa parole, effectivement, il dit, mais le plus grand sera celui au plus petit. Et le petit saisit le plus grand au talon. Ça, Rebecca le voyait. Isaac est de l'autre côté, là. Mais Rebecca l'a vu, parce que c'est à Rebecca que Dieu a parlé. C'est à Rebecca que Dieu a révélé. Amen. Est-ce que vous me suivez C'est à elle que tu as révélé ce qui allait se passer dans la suite des temps. Isaac ne le savait pas. Dieu a sa façon de faire les choses. Il n'est pas un copain à nous. Il est toujours divin. Et sa façon de pouvoir faire nous surprendra toujours. Ah, c'est pourquoi nous devons simplement nous soumettre à lui. Et avoir, comme mon précieux dit, la crainte et les tremblements à l'endroit de ces dieux. Et voilà que les deux enfants naquirent effectivement, et ils grandirent effectivement, les temps sont passés parce que l'un est devenu chasseur, l'autre est resté toujours là autour de Maman, vous connaissez, non Quand mm-hmm. l'autre allait là-bas faire beaucoup de choses, et puis Jacob était toujours là, assis. Et puis, bon, vous savez, pouvez dire, mais <laughs> cet enfant, il ne fait absolument rien moi je vais chasser, je vais cela lui, il est toujours là, maman bouge un peu ici, Jacob un tout petit peu là, Mais parce qu'il y avait une histoire entre la maman et Jacob. Ah oui, parce que Dieu a révélé quelque chose. Et à la maman, elle dit, mais toi tu sais que le plus petit, le plus grand sera toi, au plus petit. Donc il y a des notions. Donc elle voyait observer effectivement, même si elle oubliait, Jacob était toujours là. Pourquoi Jacob était attaché à quelque chose Amen. Les amis, blablabla, il a parti là-bas, à gauche, à droite, il faisait n'importe quoi. Mais Jacob, non. Jacob, non. Ah, ah, oui, hein. Amen. Le temps est arrivé. Pour que vous puissiez comprendre ce que réellement la révélation fait faire à quelqu'un à qui Dieu s'adresse. Pour qu'il n'y ait pas de doute dans votre esprit mais que vous ayez l'assurance et la certitude que les choses sont vraies. Quand Dieu se révèle à toi, frères et sœurs, le Seigneur l'a dit à Pierre, mais sur cette révélation, moi, je bâtirai mon église. Donc, la révélation est d'une importance capitale pour euh, un élu de Dieu, pour une élu de Dieu, ça fait partie de sa marque et c'est là qu'il la suivante, Parce que frère, vous ne pouvez pas avoir la révélation à partir de quelqu'un. Non. C'est Dieu qui doit se révéler à toi et te parler par les mots qu'il sait utiliser avec toi. Il peut utiliser la bouche de quelqu'un, mais ce n'est pas l'homme. Oh, ça n'a jamais été l'homme qui apporte la révélation. C'est toujours Dieu qui apporte la révélation. Et voilà que le temps étant donc arrivé, et comme l'histoire se faisait, et Isaac, le papa, vous savez comment les choses étaient, parce que Isaac, lui, il connaissait Esaü, hein, et, comme Esaü aimait bien chasser, peut-être il aimait beaucoup la viande, mais et le papa, le papa, s'il vous plaît, votre attention, le papa avait le sentiment tourné vers son fils et Esaü parce que d'abord il savait lui que son fils là c'était l'aîné. Vous suivez pourquoi ne rester jamais dans les habitudes avec Dieu Alléluia. Que c'est toujours comme ça, c'est comme ça, c'est comme cela. Dieu reste souverain. Ce qu'il doit faire. Je vous en supplie, on ne s'habitue pas avec Dieu, mais on marche avec Dieu. Et on apprend de lui tous les jours. Et là maintenant, l'homme, le papa, Isaac, effectivement, ah, il voit sont sont arrive parce qu'en plus de cela, <laughs> Dieu est parfait. La vue d'Isaac s'est affaiblie. Toutes choses que Dieu fait, il sait pourquoi il le fait. C'est pourquoi, frères et sœurs, faisons confiance. Vraiment 100% à notre Dieu. Dieu ne pourra jamais, alors jamais échouer. Amen. Tout ce qu'il a projeté de faire, sois heureux si Dieu t'inclut dans son plan. Et soigne, parce qu'il tu sais une chose que si je suis dedans, c'est terminé. Satan ne pourra plus rien me faire. Il va rôder autour, mais il ne pourra plus atteindre l'âme. C'est terminé. Pour toi, la du ciel est tout. Quand tu es là-dedans, c'est là qu'il faut se battre. Il dit, mais le violent s'en parle. Quand il sait, il ne reste pas. Non, non, il entend, il dit, mais je viens à Alors là, maintenant, les yeux d'Isaac ont été affaiblis. Vous savez pour quelle raison Vous savez pour quelle raison Pour ce que Dieu allait faire. Oui, parce que s'il avait les yeux bien, bien, tu voyait. Mais frère, ce que Dieu a fait prévu, n'avait pas abouti comme ça. Mais Dieu sait faire les choses. Les yeux d'Isaac s'affaiblissaient. Il a dit, il a dit, il dit, il dit, mon fils, viens. Voilà que moi je vais m'en aller. Maintenant, pour la bénédiction, parce que vous avez son cœur, c'est pour ça. Vous savez, quand, on, donne vraiment tout son cœur à quelqu'un, quand il bénit, il bénit tout son âme. Cette bénédiction, elle est vraie. Alors il dit, mais prépare-moi les mains là que j'aime bien. Mm. Oui, <laughs> pour qu'ils soient dans des bonnes conditions pour bénir. Alors quand il bénit, il bénit dans tout. Il dit, prépare-moi ces mains-là parce que je me prépare à te bénir toi. Mm. Alors va préparer les mains. Pendant qu'il a dit cela, effectivement, oh il qui probablement était loin, qui se le pousse, mais avance un peu vers la tente. Oh oui, parce que était le plan de Dieu. Et l'histoire qui se faisait n'était pas extérieure, à cela. Elle était inclus. elle avait reçu quoi La révélation. Alors là, alors là, là, pendant qu'Abraham, comme il dit, il dit à Saïd, mais mon fils, tu vois, va me chercher cette viande-là, ce gibier-là, et que tu le fasses effectivement pour que je les mange bien, et que je te bénisse. Alors là, l'oreille de Rebecca a entendu quoi Il dit, mais oui, <laughs> mon époux là-bas, il veut réellement bénir, et il veut bénir l'aîné. Elle savait une chose. C'est pourquoi, frère, quand vous vous avancez, et vous dites, mais priez pour moi, croyez. Amen. Quand on aura prié pour toi, le Seigneur exaucera. Et les gars, savez que si te prie, la médecine va prononcer, et sera vrai. Amen. C'est pourquoi quand tu a entendu, le Saint-Esprit agissant, il me dit, ah, quelque chose de refait, il dit, mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit Elle court vite, il dit, mais Jacob, Jacob, mon enfant, prépare-toi. Il dit, mais à quoi, maman Il dit, oh, oh, parce que le jour est arrivé. Il dit, mais quel jour Mais quand tu as parlé, avant que tu naisses, tu as parlé. Mon frère et ma soeur, la révélation, en ce que tu sois en action. Tu ne peux pas faillir en ce Tu vas agir. Quand tu es de Dieu, c'est un Et te réveilles te secoues, Personne ne peut te stopper. Allez, les est rentrer. alors maintenant, sachez que ton Dieu est au contrôle. Il t'inspire. Il est juste de faire des choses pour ne pas commettre l'erreur. Alors il dit, mais parce qu'il peut dire, mais prends ça, prépare, je ne peux pas donner. Non, non, non, non, non, attention. Parce que lui, ne voit pas bien. Ça s'est affaibli. Pour qu'il connaisse effectivement son fils Esaïe, il est venu. Si tu envoies Jacob qui a la peau douce, il va avoir un problème. Ah, c'est vrai. Jacob vient, vient, vient, vient, maman. Qu'est-ce qu'il a, maman dit, vient viens, mon fils, viens. C'est la maman qui est en action. Viens, viens, viens, mon fils, mais quest question, C'était le Saint-Esprit à l'action. mon frère. La révélation, il ne faut pas jouer, frère. Quand elle est tu es complètement changé. Frère, ce n'est pas le nombre d'années qui te change dans la parole de Dieu, mais c'est ce que Dieu a fait en toi qui va te maintenir chaque année. Oh oui, oh oui, oh oui, frère. Les années passent, mais toi, tu ne changes pas. Tu grandis toujours dans la foi, tu ne finis pas. Amen. passé Il dit, mais mon fils, il dit, mais viens, il maman, oui. Qu'est-ce que... Oh Attends, attends, attends. Tu connais un peu là-bas, trouve un peu un agneau là-bas. Il dit, aujourd'hui un agneau. dit oui mon fils, vas-y. Il faut qu'on coupe la tête d'un agneau aujourd'hui. Et pourquoi il coupe seulement Et ce qui était bien, c'est que Jacob ici, Et maman avait pas le couper, paf la tête. Ah, c'est C'était pour préparer pour papa. <laughs> J'ai prendrai la chair après. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est la peau. On a mal la peau, on n'a jamais mangé la peau. Mon fils, toi qui parles pas maman, c'est dans Quand la stimulation est là, frère, vous c'est pas tranquille. Quand on a quelqu'un qui se dit, pourquoi il danse Pourquoi il crie Pourquoi il saute Pourquoi il sait pas pourquoi Il y a quelque chose au-dedans. Quand je m'étais, il y a une flamme au-dedans. Oh, je veux bien me contenir et dire, et dire, et dire. Mais cette flamme, vous savez, hein, elle a le bruit au-dedans de moi. Elle me pousse. Ah oui, ah oui. Parce que vous savez, quand vous vous tenez dans sa présence, vous vous réjouissez. Hein? Amen. Oui. Parce que dans sa présence, même la maladie. Amen. Amen. Hein? vous sentez tellement bien que vous voulez que tous les jours soit sa présence. Et qu'on ne change pas, qu'on continue simplement à Et c'est comme cela que il a des pièces qui devaient dépasser. Il dit approche. Il dit, mais comment, qu'est-ce qu'il y a il dit, approche-toi. Qu'est-ce qui se passe, maman et, approche-toi. Et puis il dit, mais tu sais, ton papa, oui, mon papa, il dit, mais il veut, lui, bénir ton frère Isaac pour lui donner la bénédiction. Elle croyait, elle savait que c'était vrai. De la bénédiction de, l'aîné. Et en fait, il lui a demandé de pouvoir lui préparer un moi, je vais t'aider, je veux préparer ces mains là Je vais te donner toi pour que tu puisses aller dans problème. Il dit, mais maman, mais quand je veux aller, mais ils ont eu des vélus. Et moi, et moi, comment je vais faire Maman, papa, papa va me reconnaître. Et je vais avoir des problèmes parce que <laughs> ce que je vais faire, c'est pas ce que je devais. Oh, mais ce que lui devait faire, c'est ce que Dieu voulait qu'il fasse. Amen. Est-ce que vous suivez La maman ne sait pas laisser, vous savez, comme ça veut dire la maison Même la famille, mais maman, je veux dire, et c'est pas laisser trembler. Non Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai tué cette bête. Pour que toi, tu te recouvres de poils. Comme ça, quand tu vas chez ton papa, s'il ne voit pas tellement très bien, il va commencer à tâter. Quand il va tâter, ben, il va sentir que c'est la peau des, des non Et eh bien, tu vas donner les mains. Et eh, pas de problème. Et maman a fait tout, effectivement il a pris la peau. Il a mis sur le pied. Et voilà maintenant le petit. <laughs> Je pense qu'il tremblait un peu. Mais comme Dieu était en action, il vous donne une force. Amen. Ah oui, frères et sœurs, quand c'est l'action de Dieu, vous vous sentez que tout est possible. Amen. Alors il avance, effectivement, et il arrive maintenant dans, la tente il dit, oh papa, je t'apporte la, nourriture que tu as demandé. Et ça met un peu, un peu, un peu, un peu, dans la tête d'Isaac, du ah, c'est toi mon fils, Esaïe. Il dit, oui papa, c'est moi. Il n'y ah, a pas tellement longtemps que j'étais. Tu as déjà attrapé les gibiers. Oh, oui. Il avance un peu, parce que papa, s'est posé la question, il dit, je lui ai pas dit il y a longtemps, je ne l'ai pas, pas tellement très longtemps, et puis il apporte du gibier. maintenant, puis préparé, et puis il vient. Il dit, bon, tu m'as apporté le gibier. Il dit, oui, papa, comme tu as dit. Il dit, approche. Il dit, mais hein, la foi. Alléluia. Dieu est dans l'action. Ben ah oui, Dieu est grand, frère. Parce que s'il n'avait pas rendu la vie affaiblie, oh, il veille sur sa parole, Il veille sur tout. Donc sa parole, frère, elle devra s'accomplir dans le noir de Parce qu'il veille sur chaque état. Allez, mais la voix, elle est celle de mon fils Jacob. Et il approche un peu avec les... Donne-moi, approche-moi le pot. Et puis, bon, Jacob approche le pot, il fait comme ça, hein. <laughs> puisqu'il ne voyait pas bien. Et lui il voit, connaît que papa pris le pot, il voit la main de papa qui va sur la terre. Ah oui, parce que Dieu connaissait son fils, hein. connaissait Isaac. Hein. Il dit Isaac, je sais qui il est, mais je dois savoir faire comment il faut faire. Amen C'est pourquoi faites confiance. Amen. Même dans les moments le plus difficiles. Parce que quand on ne sait pas comment s'en sortir, il sait comment agir. N'est-ce pas lui qui a dit à Moïse, il dit, mais je connais Pharaon. Je vais endurcir son cœur toi, vas-y. Les gens du son cœur. Chaque chose qu'il fait a toujours Amen. Amen. Amen. Et il est parti. Et Dieu a endurci réellement le cœur de Pharaon, vous savez pourquoi. Alors maintenant, quand il a tâté, il dit, ah, la voix, c'est la voix des gens comme Mais la peau, comme quand la peau quand je touche, mais c'est la peau déjà eue. Est-ce bien toi, mon fils Esaü, Isaac là. Est-ce bien toi, mon fils et, Il dit, oui, c'est moi, papa. on l'appelait Jacob le supplanteur. Le menteur parce que Dieu, quand il était dans les saints, il a dit, toi ici. Je ne veux pas te lâcher, c'est droit-là. mais regardez comment Dieu est tellement si bon. Parce que Dieu, on ne peut pas dire que Dieu est injuste. Non. Il nous montre les choses à venir pour que nous soyons certains. Regardez très bien. Qu'est-ce qui fait passer Comme Esaïe était chasseur, il est allé chasser. Jacob était où Toujours là. Ah. Jacob ne s'intéressait pas aux choses inutiles. Il y avait quelque chose qui était important en lui, parce que Dieu avait placé cela aussi en lui. Ah, Quand Esaïe est revenu effectivement dans cette tout à fait affamé, les lèvres sèches, la langue qui pendait, lui était assis avec un pot de lentilles. Il tournait son pot de lentilles. Ce jour-là, Dieu avait dit, sois là, avec ton pot là. Il tournait son pot de lentilles. Et lui, avec son gibier, ah, pour me dire, oh, que j'ai faim. Dis, ah, tu as faim. Pas de problème. Tu es juste. Hein? Pas de problème. Il dit, mais, ah, donne-moi à manger. Il dit, tu as vraiment faim. Il dit, ça sent bon. Hein? Il dit, oui, mais donne-moi à manger. Alors, il dit, mais, je vais te donner à manger, mais pour autant que tu fasses quelque chose. Quoi, quoi, quoi, quoi Je veux que tu me vendes hein, ton droit de l'Est. Alléluia. Oh frère, elle est parfaite. Amen. Tous les acteurs sont dans la perfection. Amen. Personne ne peut dire que Dieu est injuste. Non. Il t'a montré, il connaît le caractère de l'un ou de l'autre. Amen. Alléluia. Et pendant qu'il tournait, il dit, et puis, et puis Isaac, et non, lui il dit, moi je meurs ici, et tu me prends des droits de l'Est. Il dit, oui, certainement, parce que, oh <laughs> non, c'est enfant, Dieu soit béni. C'est extraordinaire. Il dit, oui, oui, oui, moi, je ne demande rien d'autre que les droits qui me les vendent. Alors il s'est dit, oh, <laughs> il est un gamin, il demande que je lui vends. C'est ce que tu fais sortir. Oui. Tu pensais que c'était une blague Non, le Saint-Esprit est en action. Ah, il attend oh, ce que toi tu vas dire. Elle dit, oh, allez, prends le je te les vends. Tu l'a vendu, oh, allez, prends les lentilles. Et il a mangé la petit est parti. C'était scellé. C'était scellé. Donc, quoi que Isaac pouvait vouloir faire pour Esaïe, Dieu n'allait pas le permettre. Pourquoi Parce que le droit est passé d'Esaïe à Jacob. Et c'est Esaïe lui qui lui a vendu. <laughs> Vous voyez, mon frère et ma soeur, un élu a quelque chose déjà au don de vous ne pouvez pas fabriquer un élu. Donc, vous ne pouvez pas faire d'un frère élu ou d'une sœur élu. Non, ce n'est pas le pasteur qui l'a choisi. Non, Dieu l'a choisi. Les enfants. Et vous voyez jusqu'où l'Écriture va dire. Il dit, nous étions élus en lui, pas quand le pasteur a prêché, non, oh, pas quand le prophète est venu, non, pas quand l'apôtre est venu, non, avant la fondation du monde, en Jésus-Christ, déjà élu. Alléluia. Donc, cette position-là, aucun homme ne peut te la Et quand tu as cela en toi, lorsque la parole est apportée, déjà par ton comportement, par ta réaction, comme on a vu, frères et sœurs, avec, avec Rebecca, avec, avec Jacob et les saluts. Donc, l'action, puisqu'ils sont dans l'action de la parole. Il ne peut pas devenir non. Jacob ne pouvait pas ne pas avoir reçu d'abord le droit de l'Est à partir des, saluts. Il fallait que ça passe comme cela. Donc c'est dit que j'ai je, tu me vends, maintenant je j'étais la, tu veux bien, tu dis, je te donne le plat lentille, et toi tu me vends. Alléluia. C'est comme la position que Dieu nous a donnée. Amen. Dans les choses de Dieu aujourd'hui. Regardez comment vous prenez cela à la légère. Amen. Amen. C'est la vérité. Ce que Dieu fait avec vous, aujourd'hui, vous voyez comment vous me méprisez. Parfois, quand vous parlez, vous parlez avec détails. C'est comme ça qu'il était fait. Il s'est rendu vraiment par compte de la grâce qu'il avait reçue de la part de Dieu de pouvoir l'être éliminé. Donc quand on pose la main, on bénit de tout son cœur, tout son âme. Dieu prend acte dans le ciel. Amen. Parce que si vous écoutez la bénédiction, déjà, ça, il fallait que ça soit Jacob. Parce que cet enfant cherchait ce qui était important. Amen. Et les amis, lui, il a méprisé. Mm. Parce que, lisez dans l'hébreu, les hébreux, parce qu'il a pleuré moi par la suite. Mm. Quand il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait faite, n'est pas repentance. Dieu n'a pas tenu compte. Alléluia. C'est longtemps que Dieu t'accorde la grâce. Amen. Tu es assis. Tu es assis. Regarde ce que tu fais. Amen. La parole du lieu que Dieu t'a donné, de ceux-là que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu offres Quelle considération as-tu Oh, mais sais, moi, moi, c'est moi, je ne peux pas, moi je suis, moi je suis, moi je suis. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu vois d'abord ce que Dieu fait pour toi Ce que Dieu a fait de toi C'était une grâce quand même que Esaü puisse naître dans la famille d'Isaac. Oui, non Mais oui, mon précieux frère. L'enfant de la promesse, dont, dont la vie d'un homme et d'une femme a été complètement transformée. Une femme vieille qui avait perdu presque toutes ses dents, et Dieu, par la parole, transforme et recrée et raffermit tout ce qui était tombant. Vous comprenez, non Et cet enfant vient dans les seins de cette famille. Jacob avait Esaü était une promesse. Isaac, Isaac, Isaac était une promesse de Dieu. un Isaac sera nommé pour toi une grosse héritière. Et pour que vous puissiez voir comment Dieu veille effectivement sur la chose. Je vous ai toujours dit, faites confiance à Dieu, mais vous ne le faites pas souvent. Vous vous confiez dans votre caractère. Que Dieu bénisse mon frère Je l'ai observé, je écouté là. Parfois, vous, quand vous l'écoutez, parfois vous ne faites pas. Il, a dit quoi Il dit, mais parfois le frère Léonard, il dit des choses dont on ne comprend pas. C'est vrai faut la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, frère. Oui, que Dieu te bénisse. Oui, frère. Je peux donner des conseils aux gens, les gens se révoltent. Je peux dire quelque chose, dire, mais oui, c'est lui, peut-être qu'il pense que, il pense qu'il pense qu'on monte à Chocotine. Mais vous pensez quand vous montez à Chocotine, c'est contre moi. Vous pensez cela Vous pensez cela Je vais te raconter ici, je vais vous le raconter encore. Vous connaissez le frère Roger Côtefoy mm-hmm. Roger Côtefoy. Nous avons déposé désir. Et j'étais aussi avec vous. Votre attention, si j'ai toujours dit, quand les diables s'occupent vous ne vous occupez pas, vous n'êtes pas des diables, C'est quand même. Hein. Vous laissez les diables s'occuper et vous vous occupez de la parole de Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai toujours demandé vos regards ici tournés vers ici. Et vous écoutez de vos oreilles. Alors, j'ai dit aux frères, <coughs> Roger foi. il était pasteur. Je lui ai dit, frère, je lui avais fait comprendre une chose. Il s'est levé, je dis, il ne fait pas. Puis je viens, je lui dis, voilà ce que tu dois savoir, ce que le Seigneur veut que tu comprennes. Ce que Dieu aujourd'hui, maintenant où je te parle, tu ne seras plus pasteur. Tu ne pourras plus prêcher la parole de Dieu. Et Dieu est objectif. Dans ce ministère, tu peux venir. Il s'est levé, il dit, moi, je suis quelqu'un qui connaît bien, et bien. Et puis, il Il s'est levé, il a crié, il a dit non, moi, puis il est il s'est battu pendant plus ou moins cinq ans. Je vais pouvoir à Seigneur-là que moi, je vais prêcher, que Dieu m'a choisi, je dis cela. Il dit, c'est bien, il n'y a pas de problème, mais quand Dieu parle, Dieu sait ce qu'il fait. Je suis un homme, mais j'ai la grâce de Dieu. Mhm. Il s'est débattu, je n'ai rien dit. Quelques temps après, c'est lui-même qui m'a C'est C'était que je l'ai rendu pendant le à C'est rien écrit, hein. J'ai dit, il m'a appelé, il dit, mais frère viens. Je te demande pardon, frère. Ce que tu avais dit était vrai. Alléluia. Je me suis laissé entraîner là-bas, à gauche, à droite. Je n'ai pas écouté ce que tu as dit. Et ce que Dieu t'a dit était vrai. Je ne peux plus je ne peux plus prêcher. Et il est resté assis jusqu'à ce qu'il est parti. Alléluia. Amen. Amen. Vous connaissez notre bien-aimé frère Arnouski qui était ici avec nous. Vous le connaissez C'était, j'étais ici dans cette assemblée. J'ai apporté la parole de Dieu. Mm. Il était chez lui à la maison. Il y a deux sœurs qui étaient ici. C'était le voir. Oh, frère Léonard a parlé du toi, de la chaise, là. On a terminé la réunion. Hein. Vous me suivez ici, frère, on a terminé la réunion. Les sœurs, frères partaient, sortaient. Le frère est venu vraiment en colère. Les frères sœurs étaient encore là-bas, la porte là-bas. Il lui dit, rentrez, rentrez, rentrez, rentrez. Avec une colère, avec un larme, Rentrez, rentrez, rentrez, rentrez, rentrez. Puis rentrez ici. Il dit, vous vous asseyez tous là. Tout le monde s'assied. Puis il vient ici. Et moi, était là. Alors il a commencé à pouvoir maintenant parler, le traiter tous les noms qui pouvaient me Ici, à ce moment-là, il se lèvent et il s'en va. rien dit. Ils sont partis et puis ils sont revenus. Un le prêcheur, il est venu avec sa femme, Et c'est ces jours-là, c'est ces jours-là, que le Seigneur, par ma bouche, il lui a dit, c'est fini, je te rejette. Aussi vrai vous savez que Frère Bardossier a passé un moment difficile. Il est même venu ici à l'Assemblée. Vous vous souvenez Pendant qu'il avait toujours été allemand. Frère, non, on connaît bien. Même dans mon bureau, vous vous souvenez Je lui parlais effectivement dans mon bureau, c'était toujours un peu, un peu, un peu. Quand Dieu te prend la grâce, saisis-la. Il est parti. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Je l'aimais beaucoup. Et vous savez ce qui est passé Avant qu'il puisse mourir ici, avant qu'il puisse mourir ici, la personne qu'il a vue, dernière personne qui l'a vu. Je crois qu'on était parti, je sais pas, avec un frère, je ne sais pas, d'abord j'étais seul avec un frère. D'abord j'étais celle c'est ici, c'est moi qui suis parti C'était J'étais la veille, je crois que le, c'était aujourd'hui, puis le lendemain on a enterré le papa de frère, le frère, euh, le papa Daniel. Je suis allé le jouer à la maison. Le frère il s'assit, me dit, frère Léonard, je vous parle, je suis directeur de la chair. Il dit, frère, je veux vraiment te demander je voulais te voir, et je leur te dire juste frère, je veux rentrer à l'Assemblée. Avant qu'il s'en aille, Dieu a accordé la grâce. Il dit, je veux rentrer à l'Assemblée maintenant. Tu dis, frère, nous t'avons toujours aimé, on t'aime toujours, frère. Et puis j'ai dit, frère, je voudrais tant que tu comprennes que ton état n'est pas bien, et puis je veux t'examiner. Alors, si toi, tu ne veux pas, moi, je vais venir te prendre. Il non, non, non, non, frère, ça va bien, prie pour moi. Je dis, je prie pour toi fais ce qu'il devrait demande pas faire, effectivement, que tu puisses arriver au moins de à l'hôpital. Parce que bon, si tu n'arrives pas à pouvoir t'accrocher, au moins qu'on puisse dire, oui, allez il dit, bon, j'ai dit, bon, je vais partir pour enterrer le frère, mais demain quand je reviendrai, si toi tu n'as pas eu à pouvoir le faire, moi je le ferai. Alors que quand je suis le soutien, c'est mon frère qui m'a informé en disant que le frère Vous savez, frère, et sœurs, nous avons un Dieu que nous servons. Nous sommes des humains. je suis un homme. J'ai beaucoup de faiblesses. Je suis un homme aussi qui a beaucoup de faiblesses. Mais vous devez simplement faire attention à ce que Dieu fait avec vous. Et pour vous aussi. Pour que vous puissiez arriver à pouvoir réaliser la grâce que Dieu vous a accordée, vous, pour que Dieu travaille aussi avec vous, mais en croyant de tout votre cœur ne soyez pas ici comme simplement des gens qui, oui, parce qu'on le connaît depuis des années. Vous n'allez pas faire ça Ça ne sert à rien parce qu'un jour, vous vous emporterez contre moi. Un jour, vous allez me détester. Un jour, vous direz, oui, frère, c'est pas vrai, mais ça s'est passé à maître Je l'ai toujours dit, ça s'est passé. Vous m'aimez aujourd'hui, demain, vous allez me haïr. Vous allez me critiquer, vous allez me détester. C'est le lot de ma vie. C'est comme cela, je le sais. Mais c'est donc je prie ce que, Dieu accorde la grâce dans le fond de votre cœur, comme mon précieux frère, que Dieu te bénisse. S'il y a un contact entre toi et Dieu, vous vous le Vous voyez Dieu. Ce que nous voulons. Quand vous voyez Dieu, alors vous allez aimer les autres. C'est ça une lion. Alors regardez, cette femme ici, Rebecca, était consciente. Et même si Isaac est mon mari, je sais Dieu. Et Dieu est avec cet homme. Et s'il prie vraiment pour Isaac, pour Isaïe, mais il va vraiment avoir cette bénédiction. C'est pourquoi il s'est empressé. Il dit, <laughs> Jacob ne dort pas, réveille-toi. Or, Jacob avait déjà fait son opération. Maman n'était pas là. Ah oui, oui, Maman n'était pas là, oui. Maman n'était pas là quand Jacob a regardé Esaü qui a été comme ça. <laughs> Il dit, oui, oui, mais moi ici, je vais, Dieu est parfait. Hein. dans sa couche, effectivement. Parce que quand vous êtes étant la parole de Dieu agit en vous comme Dieu veut qu'elle est en vous. Donc elle fait de vous ce que Dieu attend de vous. Les dénominations sont des dénominations, mais pas toi. Toi, la parole que tu reçois, fais de toi l'épouse. Donc elle détaille, écoutez bien, elle détaille en fonction de l'épouse dénominationnel ne pourra jamais être comme toi. Amen. Jacob devait avoir ses promesses pour avoir la bénédiction de Dieu. Et cela lui tenait tellement à cœur, cette bénédiction que son père allait donner. Et maintenant, le la l'a fait entrer, et quand il l'a fait entrer, lorsque le papa ne voyait plus très bien, eh bien, il a tâté, il s'est dit, puisque je ne vois pas bien, et puis j'entends la voix de Jacob, je mais quand je touche la peau, la voix réveillée, et les mains déjà là. Donc je ne peux pas faire autrement. Il dit, mais mon fils, il dit, mais donne-moi, ce le Car Quand il a donné, il dit, viens, je vais te bénir. Mon frère et ma soeur, écoutez la bénédiction de l'homme. Il est, que tes frères soient des esclaves. Qu'est-ce que tu fasses oh, J'apprends avec elle, oh, gloire à Dieu. Qu'elle pleure, Que la rosée du matin soit toujours avec moi. Que tu sois le premier, que tu sois, que tu sois, que tu sois, que tu sois. Que tu sois, que tu sois, que tu sois, dans les Oh là là là là là un homme de Dieu demeure toujours un homme de Dieu. L'homme a déversé de tout son cœur, effectivement. Et Dieu aime cela. Et Dieu voulait que cela soit pour Jacob. Et Isaac, effectivement, il a déversé. Oh, Dieu était content. Amen. Amen. Quand Isaac a terminé avec son cœur, évidemment, il a déversé. Et puis maintenant, Jacob est parti. Et eh bien arrive Esaïe. <laughs> Quand Esaïe arrive, effectivement, vous savez, frère, c'est extraordinaire. Hein. Que Dieu nous aide. Amen. Que nous sachions ce qui est vraiment important. Ne perdons pas notre temps pour ah, rien. est arrivé, il est rentré. Il dit, papa, papa, j'étais préparé. Il dit, oh, c'est qui encore là Qui d'autre Il dit, mais, papa, mais c'est moi, moi, mais toi qui Il dit, mais c'est pas possible, tu ne connais plus. Je suis ton fils quand même. Et Isaïe ton fils. Il dit, Esaïe, mon fils. Ma femme, ma femme, ma femme, Qu'est-ce qu'elle dit Mais je ne devrais pas dit, mais, mais j'ai déjà mangé. Tu as fait quoi Je dit, mais j'ai déjà mangé. Mais tu as mangé quoi J'ai lui dit, mais oh Mais, alors mais non, c'est qui Il me dit, mais c'est pas moi, papa. Non, c'est pas toi, alors c'est ton frère. Yo, papa, yo, yo, yo, yo, yo. Toutes les bénédictions ont été données à ton frère. Il dit, mais papa, papa, il ne reste pas un père. Yo, yo, yo, mon fils, Tu m'as dit, tu seras un esclave. Alléluia quand tu as les droits de l'aise, quand tu as les droits de l'aise, tu domines sur toi. C'est sur et certain. L'homme est sorti avec colère. Il dit, mais ton frère, et Jacob est venu ici, il m'a préparé, j'ai dit que c'était toi. Il dit, non seulement il a volé mon droit de naissance, mais il a résilié encore, encore, encore, ma, ma bénédiction tu lui as vendu. Tu lui as vendu. Tu croyais que c'était simplement une chose simple. je euh, tu le vous nous allons à l'Assemblée, c'est comme tu les églises. On entre là, on s'assied, puis le frère se poumonne, et est là, Quand j'aurai terminé, ben, je vais aller ailleurs. Mon frère et ma soeur, comment pouvez-vous vous asseoir ici et puis après la réunion, vous allez ailleurs on dit je veux écouter la parole, je vais avoir la communion avec les autres. Frère, de quelle communion s'agit-il Je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, mais l'amour, l'amour, Frère et sœurs, tout ça, c'est pas l'amour de Dieu. Non, non, non, non, non. Dieu n'a jamais dit que tu vas d'abord aimer ton cousin, ton frère, ou ta soeur, d'abord, et puis après lui. Non, d'abord, tu dois aimer Dieu. Le véritable amour, c'est que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, il va maintenant t'apprendre comment aimer les autres. Ah, ah, Parce que tu ne peux pas apprendre Dieu comment aimer. Vous Voyez ça Parce que Dieu est l'amour. Hein. Ah, c'est lui qui va t'instruire comment aimer. Alors comment vous pouvez me dire effectivement que c'est Dieu-là qui est Dieu d'amour, il peut embrasser tout le monde, non Mais il dit, mais c'est pas toi. N'est-ce pas lui C'est toujours Dieu d'amour, non Il dit, c'est pas toi. Comment je peux expliquer ça Comment peux-tu expliquer cela Oh, mais tu vois, frère, nous, avons tous reçu les message. Mais ces dieux-là, il t'a pas parlé. Il t'a rien dit. Il t'a rien dit, frère, il t'a rien dit. Oh, nous devons nous côtoyer, nous devons nous côtoyer. Mais ces dieux-là ne t'a absolument rien dit. Comment peux-tu m'expliquer là On dit, mais séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est à Dieu. Quel pari a-t-il entre le fidèle et l'infidèle Quel pari a-t-il entre l'idolâtre Donc, c'est pas moi qui ai écrit cela. C'est le Dieu d'amour. Le Dieu plein d'amour. Il dit même, ne les salue même pas. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Il dit, si quelqu'un n'apporte pas la même parole, il dit, mais ne lui dites même pas bonjour. Amen. Amen. Amen. <laughs> Frère, tu peux apprendre à Dieu comment aimer Non, c'est Dieu qui t'apprend. Quand tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu embrasses de tout. Alléluia. Vraiment, nous sommes tous là. Je sais ce qui va se passer. Avec toutes les églises maintenant. Oui, mais nous parlons tous de Christ. Non, nous parlons tous du Seigneur Jésus. Moi, j'ai dit non, non, non, non. Votre Jésus n'est pas le même que nous. Amen. Amen. Amen te bénisse ah, Je en cet amène là Ça faisait longtemps. Votre Jésus, à vous là, n'est pas le même que les nôtres. Ah non. Le nôtre est le Jésus de la Bible. Quand il vient à nous, oh là, nous sommes plus comme les autres. Nous devenons comme lui. Alors il y a cette flamme, il dit, jugez-en vous-même. Alléluia. Parce que nous sommes témoins. Nous ne participons pas à vos choses là. Non. Pas que nous le cherchons, non, lui qui nous a mis à part. Je ne vais pas revenir le poulailler. Parce que maintenant, il m'a montré que je suis un aigle. Quel rapport y a-t-il entre un aigle et un poulailler n'est-ce pas, mon précieux ah, Il n'y a pas de rapport. aigle est un poulet. Mais un poulet, il fouille côte-côte. Mais l'aigle, il est là parce Ah, c'est vraiment ça. Quand l'aigle est dans les airs on peut pas. Il est majestueux. Il est quand il est ses c'est comme ça. Tout le monde dit, mais comment il est. merveilleux il glorifie son Dieu avec les ailes employés. Et le fait qu'il dans le hauteurs. Pourquoi est-ce qu'il crie comme ça Mais c'est pas ce qu'il dit, mais tu es merveilleux. Même étant tellement si je vois tellement clair. Il n'y a plus de confusion. Amen. de son Un autre. Cet homme a aimé tellement Dieu, et c'est toujours lui. <laughs> et quand Dieu a fait quelque chose dans sa vie, il y est allé tellement si loin. Et là, ben, il s'est marié, non pas une, mais deux, et puis il a eu une postérité. Vous vous souvenez Et là, parmi cette postérité qu'il a eu, effectivement, il a eu un Joseph. Vous vous souvenez ah. Oh, papa. Quand Dieu se révèle à vous, les choses sont différentes. Les gens vont vous voir, mais cette personne est malade.